жарык нуру эки чөйрөнүн чек арасына түшкөндө нурдун бөлүгү экинчи чөйрөгө өтүп анда таралаарын билебиз бул кубулушту кененирээк карайлы суусу бар стаканды алалы ага вертикалдуу жайгашкандай карандашты салабыз карандашты кайсы бир бурчко өзгөртөлү суу жана абанын чек арасында карандаш сынган сыяктуу дал ушундай жарык нурга жарык нуру бир чөйрөдөн экинчи чөйрөгө өткөндө таралуу багытын өзгөртөт жарык нуру бир чөйрөдөн экинчисине өткөндө өз багытын өзгөртүшү жарыктын сынуусу деп аталат